हम आज यहाँ सिरपुर में भैया का संभाषण सुन रहे हैं और भैया का आज संभाषण हो चुका है हमारा और एक छोटा सा हमारा सवाल है सर भैया आपसे कि जैसे आपको स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी ने यहाँ भेजा है और आपका प्रचार समारंभ शुरू है तो इस बीच में एक अटकल ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का एक दावा चल रहा है आजकल कि किसानों के हित में हम दो लाख का कर्जा माफ़ करेंगे हर किसान का तो इस प्रकार से किसानों के हित में हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या हो रहा है कांग्रेस का ये फर्जी वादा है कांग्रेस पार्टी ने ये वादा पंजाब के किसानों से भी किया था लेकिन पंजाब में सरकार बनने के बाद कांग्रेस उस वादे से पूरी तरह पलट गई और उस किसान के कर्जे माफी का वादा पंजाब में उन्होंने पूरा नहीं किया धोखा दिया यहां पर भी जो उन्होंने कहा है ये उनका फर्जी वादा है और न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी न कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो पंजाब में जो उन्होंने धोखा दिया है ये पब्लिक है ये सब जान कांग्रेस के भुलावे में बहकावे में अब कोई जनता आने वाली नहीं है मुझे प्रदेश में जो एट्रोसिटीज को लेकर जो उथल पुथल हुई है क्या हमारे चुनाव परिणाम पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा देखिए उसके ऊपर सब लोग मंथन कर रहे हैं परिस्थिति के साथ जो निर्णय हुए वो भी हम सब लोगों के सामने है और उसकी समीक्षा गहराई से सब लोगों को मिलकर सभी वर्गों को बैठकर इसमें आगे भविष्य में चिंतन करने की आवश्यकता है आवश्यकता के अनुरूप समय की मांग के अनुरूप सब चीजें होता है स्त्री नेशन समाज समाचार के साथ में डॉक्टर पूनम पाटिल सिरपुर से